了，这点算系情爱，并唔系算爱。如果知他泪装干，包拒热别咁揽过来，低声诉恩爱，为何话佢爱？你哋争住啲男人啫啩？ 信你遇着个祝英台，都一定迟迟不敢立你咁睇小我？若果英台遇着我，一定亲热吻佢香腮。咁我同你讲唔一句啦，若果我系个祝家英台。 你又敢唔敢相我？系就好啦。若有佳人如卿你，我一定扑向你身上来。你若果系遵守我命，我一定向你追求合爱。 tay ghé mặt thì cũng hôi xanh thề kim tinh oh, 向你问。 顿使我胸无。 独庆相敌影，我亦一样咁悲哀。事关平定之人，早已失踪十五载啦。几岁大就失踪咗噶啦？原来是良缘。 亲有命，不许把此事丢开。我亦心恐负人，曾许白头相待。 phong phong nghi ngôi dịch xúc mèo như hiếm siêu ngô tì hay xì đi